ser oaxaqueño, tengo el color de mi madre. Amor le tengo, le tengo a mi tierra, tengo el orgullo de mi padre. Mi alma enamorada de la naturaleza. Estoy en los árboles. es lugar sagrado para mí, mi espíritu siempre. tengo el orgullo de mi padre. en ese hermoso lugar siempre estaré. Orgulloso estoy de mi gente, orgulloso estoy de mi raíz. Oaxaca en mi mente, orgullosamente siempre estaré. siempre estarás. En ese hermoso lugar. Siempre estaré Orgulloso estoy de mi gente. Orgulloso estoy de mi raíz. Oaxaca en mi mente, orgullosamente siempre está.